いっぱい演舞いたしますご声援のほよろしくお願いしますよろしくお願いします2009年千葉は鎌ヶ谷 数々の困難を乗り越え未来をつかみ取る一心かもめの物語心一つに踊る No. れありがとうございました